Então vamos agora à linha B mesma, da mesma questão. E aqui pedem-nos para verificar se este ponto, que é o ponto menos 3, 12, pertence à minha função g. Então vamos lá ver. Em primeiro lugar, na linha anterior já tínhamos chegado que g de x era igual a 2x ao quadrado. Então como é que eu vejo se um ponto, uma coordenada de um ponto, está aqui na minha função? ela está na minha função se esta coordenada deste ponto verificar a minha, a minha expressão que aqui está. Então, já sabemos que o 3 é o valor do x e sabemos que o 12 é o valor do y ou g de x. Então, basta substituirmos, ficará 12 igual a 2 vezes menos 3 ao quadrado. Atenção às prioridades, primeiro faz a, ah, ah, quadrática, o, o quadrado menos 3 ao quadrado que dá 9, depois faz o produto e então ficará que 12 é igual a 18. Será que 12 é igual a 18? Claro que não. Então, quer dizer que é falso, o nosso ponto não pertence à função.